Eh, un mensaje para los italianos. De acá desde Panguipulli, desde Panguipulli, región de los ríos, la reserva de vida, somos una reserva de vida eh, espiritual, cultural, eh, de diversidad biológica, de historia social y, también. y queremos decirles que, nos, ah, por ejemplo, sé que en Italia casi la mayoría son católicos. Yo no sé si a ellos les gustaría que eh, se instalara una central hidroeléctrica o la caída de agua estuviera en la Capilla Sixtina o la iglesia San Pedro, eh, porque eso es lo que pretende hacer Endesa en él, e eh, aquella, aquella empresa que es de ustedes, creo que usted, eh, que es miembro del Estado, que vive en Italia, controla, el Estado de Italia controla un 30% de, de esta empresa, y esta empresa pretende destruir un campo sagrado mapuche, por eso le hacía la analogía. no sé si usted quiere ser cómplice de, un etnocidio, de, la destrucción de una cultura y de un pueblo eh, que tiene todo el derecho a existir y a vivir como siempre ha vivido, eh, que es un pueblo eh, campesino que desarrolla una agricultura amigable, y sustentable con, con su medio. no sé si estarían de acuerdo con eso, yo, yo por lo menos no estoy de acuerdo, por eso estoy luchando en contra de lo que pretende hacer esta empresa que es Sanel y que está de la cual ustedes son dueños y debieran decir algo, debieran movilizarse eh, e impedir eh, y cuestionar eh, tanto a la conciencia de los políticos. Bueno, me imagino que los políticos de allá son más o menos parecidos a los de acá, así que no tienen mucha conciencia, pero igual no vale la pena hacer el esfuerzo de decirles que paren, que paren la construcción de Endesenel en Lago del Tume, en Chocuenco, y que no los queremos acá. Hay a decirles eso, no los queremos porque no, no son buenos vecinos, han traído la división en las comunidades, han traído la discordia, eh, esa práctica, eso que repiten que las empresas deben ser buenos vecinos, no son buenos vecinos. Han mentido, han falseado informes técnicos importantes, no ha habido información adecuada respecto a los riesgos eh, vulcanológicos, por ejemplo, de esta central. No sé si ustedes construirían una central hidroeléctrica encima de una falla geológica, o si construirían una central hidroeléctrica al lado de un volcán eh, que se encuentra activo. Eh, eh, donde mm, un dato después del gran terremoto que hubo en Chile, el 27F, acá hace un par de años, hubieron 3.200 eventos microsísmicos durante el año. No sé si usted que también pertenece y es dueño de Enel, porque controlan usted el 30%, no sé si usted como inversor estaría invirtiendo en una bomba de tiempo. O sea, un terremoto acá, no olvidemos que esta es la zona donde hubo el terremoto del día en 1960, uno de los terremotos más grandes de la historia del mundo. Yo no sé si invertiría mi plata en un eh, en una central hidroeléctrica que está ubicada encima de una falla geológica. Eh, y lo otro, insisto, eh, yo no sé si usted, estaría también de acuerdo con destruir la vida, una reserva de vida para toda la humanidad. Aquí el conocimiento de la cultura mapuche respecto a las plantas medicinales, eh, respecto a la vida, al entorno, a especies únicas que hay en, eh, este territorio, usted las destruiría. El poco bosque que nos quedó, usted no lo debería destruir. No sé, un humedal que purifica el agua, también usted lo destruiría. Yo al menos no, y por eso estoy en contra de Endesener. Así que lo invito a unirse y decirle a, los ejecutivos de en Italia que, que tomen, hagan sus maletas, nosotros les damos la mano, nos despedimos y les decimos que en no va en no va. Así que repítale ese mensaje allá en Italia. Que les vaya bien. Y arriba los que